שלום כולם, כאן פטרי, ואני עושה את הסרטון הזה כדי שתראו שאני לא מעלה, לא כי אין לי כוח, כי יש לי סיבות בשביל זה, סבבה? אז אה, מה שרציתי להראות לכם בעצם, אה, אתמול עשיתי סרטון עם חבר שלי, לא אגיד על מה הוא, כי אולי אני אעשה אותו עוד פעם ואני לא רוצה להרוס לכם, אבל בקיצור, הוא לא עבד, בגלל שכאילו הכל יצא מטשטש, סבבה? אתם רואים, הוא פשוט צילם את הכל, לא בפוקוס, אז זה מטושטש. בקיצור, אין, אני לא יכול לעשות את זה, כאילו, יש לי פה עוד מלא דברים, זה מטושטש, מפה זה נראה רגיל, אבל לא משנה. אמ, אז עשיתי גם עוד סרטון. שאני גם לא אגיד על מה הוא, אבל המיקרופון לא היה מחובר, אז בעצם... אז כאילו לא שמעו שום דבר, שזה ממש חרא, כי עבדתי על הסרטון הזה מלא זמן, באמת עבדתי עליו הרבה זמן. כי היינו צריכים גם ליצור איזה משהו בשבילו לא לבנות את הדבר הזה. אז בינתיים שני סרטונים שהיה בהם תקלות, אז לא יכלתי להעלות אותם. ועשיתי גם שני סרטונים של אה, גיימינג, עשיתי CS GO, אבל פשוט צילמתי עם אקשן וזה פשוט קרס לי בשנייה שסגרתי, אז אה, מחק. ואז ניסיתי עוד פעם, גם עם אקשן, וזה גם לא עבד לי. אז ארבע סרטונים כבר, כאילו, לא הצלחתי לעלות, אז פשוט העליתי את הסרטון הזה כי אני מצטער על זה, ואני מקווה כאילו שאני אעלה דברים נורמליים בקרוב. אז אה, נתראה בפעם הבאה, מקווה שנהנתם, ויאללה ביי.